интересный делает мейкап для съемки в журнале «Мажор». Какие шикарные наряды! Это наш наряд. Он подписан. От Игоря Витя. Снималась как пришел. Inspecção Nacional Major. Para. Leite. Tá, tá? Leite. Né? Leite. Uhum.